大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第十五讲讲些什么呢？伸出你的手，你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。 你那里若有现成的，不可对邻舍说去吧，明天再我必给你。那在我们的生活周围，其实都会有一些人，他们都需要我们伸出我们的手，给予他们的一些的帮助。那这些人，可能他们是在经济上的问题、健康上的问题，呃，或者是情绪上的问题。 工作上的问题、学业上的问题，还有或者是人生虚空的问题、灵性的问题啊，其实都是有的啊。这些人他们有各式各样的呃需要，那可能就是在某个时候、某一个地方啊、某种情况之下，他们就是需要哦，有人给予他们及时的一些的帮助啊。 伸出他们善良的手，来扶他们一把，鼓励他们一把，或者是甚至是推他们一把。那圣经大家都应该是不陌生的，有一个好撒玛利亚人的故事，当中祭司啊、立位人啊这些人，其实他们的这个灵性哦，应该是更高超一点的，啊，职位哦，都是侍奉神的人。 但是在面对有需要的人的时候，他们既然是为着哎呀我的工作，我的，呃呃呃时间呢啊，还有或者是他自己啊都不喜欢啊各种的这个原因而推迟，没有帮助当时这个受伤的人。所以耶稣讲的这个呃比喻呢，其实就是教导我们信徒都要什么做一个啊帮助人的人。所以我们行善。 有行善的力量的话，我们都要来去给予他人的一些的帮助。所以我不知道进来在你的生活周围里面有没有听到，有没有看到啊，有没有注意到啊？这些人可能都是跟你一些呃有往来的人呢。那你有行善力量，他们的需要，你是否可以给他们一些关注？是否可以给予他们一些的帮助？ 呃，来支持、务他们，来鼓励他们呢。啊，我们一起祷告，天父上帝啊，我们是基督徒，我们是世上的光，我们是世上的盐，所以我们要在地上来见证、恩主你，所以帮助着我们。我们不要空口说我们是基督徒。 我们真的是要在当中活出一个基督徒。所以我们有这样的一个机会能够行善、帮助、见证主的话，我们祈求主让我们不磨灭圣灵的感动。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与是我的动力，所以你可以做什么呢？来点个赞，然后订阅哦，有叮当一声啊啊，请转发给其他人。